ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है ये ट्यूटोरियल्स ब्लेंडर 2.59 के साथ शुरुआत करने और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ब्लेंडर 2.59 को संस्थापित करने और रन करने के बारे में है इस ट्यूटोरियल के लिए मैं विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहा हूँ यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है अपने इंटरनेट ब्राउजर को खोलें मैं फायरफॉक्स 3.09 का उपयोग कर रहा हूँ एड्रेस बार में टाइप करें www.blender.org और एंटर दबाएं यह आपको ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा ब्लेंडर फ्री और ओपन सोर्स है ब्लेंडर वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉलर या सोर्स कोड उपलब्ध है यहाँ पेज के हेडर के नीचे दाई ओर डाउनलोड ब्लेंडर लिंक है डाउनलोड पेज पर जाने के लिए हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे जैसा आप देख सकते हैं यह ब्लेंडर का नवीनतम वर्जन है आपके पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं 32 बिट या 64 बिट इंस्टॉलर आप अपनी मशीन के अनुसार किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं 32 बिट और 64 बिट सिस्टम्स के बारे में जानने के लिए ब्लेंडर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पर हमारे ट्यूटोरियल को देखें वेबसाइट ब्लेंडर प्रोग्राम फाइल्स के जिप्ड आर्काइव भी प्रदान करती है ब्लेंडर को रन करने के लिए आवश्यक सभी फाइल्स इस आर्काइव में है आपको अपने फोल्डर में फाइल्स को अनजिप और एक्सट्रैक्ट करना होगा और ब्लेंडर को एग्जीक्यूटेबल रन करे मैं समझाता हूँ इंस्टॉलर और आर्काइव के मध्य मुख्य भिन्नता यह है कि इंस्टॉलर ब्लेंडर एप्लीकेशन फाइल्स को सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में रखता है और स्टार्ट मेन्यू में डिफ़ॉल्ट रूप से डेस्कटॉप पर एक आइकन और ब्लेंडर के साथ opens.blend फाइल्स एक आइकन सेटअप करता है जबकि zip आर्काइव में सब एप्लीकेशन फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल ब्लेंडर फाइल्स एक सिंगल फोल्डर में है जिसे कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव से कॉपी किया जा सकता है अब यदि मैं मेरी मशीन के लिए आर्काइव का उपयोग करना चाहता हूँ मुझे 32 बिट आर्काइव की आवश्यकता है 32 बिट आर्काइव के लिए डाउनलोड लिंक पर बायां क्लिक करें और डाउनलोड शुरू करें जैसा कि मैंने पहले कहा मेरा इंटरनेट ब्राउज़र फायरफॉक्स 3.09 है यहाँ दर्शाए गए डाउनलोड के स्टेप्स अन्य सभी इंटरनेट ब्राउज़र्स में समान होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं download progress green vertical strips के साथ यह हॉरिजॉन्टल डाउनलोड बार दर्शाता है कि कितना डाउनलोड हो गया है डाउनलोड की गति आपके इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर करती है कृपया इसके पूर्ण होने तक इंतजार करें आर्काइव को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले डाउनलोड पर दाया क्लिक करें ओपन कंटेनिंग फोल्डर पर बाया क्लिक करें जिप पर बाया डबल क्लिक करें यह विनजिप जैसा एक आर्काइवर खोलेगा जो किसी भी विंडो मशीन में डिफ़ॉल्ट रूप से संस्थापित होता है एक्सट्रैक्ट पर बाया क्लिक करें सूची से अपना फोल्डर चुनें मैं माय डॉक्यूमेंट्स में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ एक्सट्रैक्ट पर बायाँ क्लिक करें ग्रीन स्ट्रिप के साथ यह प्रोग्रेस बार दर्शाता है कि कितना एक्सट्रैक्शन हो गया है अब आप अपनी स्क्रीन पर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर देख सकते हैं फोल्डर को खोलने के लिए बाया डबल क्लिक करें ब्लेंडर एक्जीक्यूटेबल पर बाया डबल क्लिक करें विंडो एक सुरक्षा चेतावनी दर्शाता है the publisher could not be verified इससे परेशान न हो रन बटन पर क्लिक करें अब यदि आप इंस्टॉलर का उपयोग करना चाहते हैं तो ब्लेंडर वेबसाइट पर वापस जाएं। पेज पर सबसे ऊपर डाउनलोड पर क्लिक करें। यह हमें वापस डाउनलोड पेज पर ले जाता है मेरी मशीन के लिए मुझे 32-बिट इंस्टॉलर की आवश्यकता है अतः मैं 32-बिट इंस्टॉलर के लिए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करता हूं और डाउनलोड शुरू हो जाता है प्रदर्शन की सरलता के लिए मैंने मेरी मशीन पर ब्लेंडर वेबसाइट से इंस्टॉलर पहले ही डाउनलोड कर दिया है मैं अब आपको संस्थापन के स्टेप्स बताता हूँ इंस्टॉलर पर बाया डबल क्लिक करें विंडो सुरक्षा चेतावनी दर्शाता है the publisher could not be verified इससे परेशान न हो रन बटन पर क्लिक करें अतः ब्लेंडर सेटअप विजार्ड इस तरह दिखता है संस्थापन प्रक्रिया के अगले स्टेप में जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें अधिकतर सॉफ्टवेयर्स में इंस्टॉलर लाइसेंस एग्रीमेंट दर्शाता है बाकी एग्रीमेंट देखने के लिए पेज डाउन करें मैं आपको इसे पढ़ने की सलाह देता हूँ ध्यान रखें कि ब्लेंडर फ्री और ओपन सोर्स है आपको ब्लेंडर के संस्थापन के लिए इस लाइसेंस एग्रीमेंट को स्वीकार करना होगा जारी रखने के लिए आई अग्री बटन पर क्लिक करें यह अगला चरण आपको संस्थापन के लिए घटकों का चुनाव करने की अनुमति देता है मैं आपको डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित सभी घटकों को संस्थापित करने की सलाह देता हूँ तथा संस्थापन जारी रखने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें अतः यह आपके पास ब्लेंडर के लिए संस्थापन जगह का चुनाव करने के लिए ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट रूप से प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर चयनित है जो ब्लेंडर को संस्थापित करने के लिए एक अच्छी जगह है अतः आगे बढ़े और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें ग्रीन स्ट्रिप्स के साथ यह प्रोग्रेस बार दर्शाता है कि संस्थापन कितना पूरा हुआ है सामान्यतः यह पूर्ण होने में एक मिनट से भी कम का समय लेता है यह ब्लेंडर सेटअप को पूर्ण करता है ब्लेंडर आपकी मशीन पर संस्थापित हो गया है रन ब्लेंडर चेकबॉक्स को चयनित रहने दें फिनिश बटन पर क्लिक करें ब्लेंडर स्वतः ही रन होगा पहले से प्रदान Blender binary original extracted directory में है ब्लेंडर अतिरिक्त अवलंबों के बिना बॉक्स के पूर्ण बाहर रन होगा कोई भी सिस्टम लाइब्रेरी या सिस्टम प्रेफरेंसेस रूपांतरित नहीं होता अतः इस ट्यूटोरियल में हमने ब्लेंडर को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर संस्थापित करना सीखा अब ब्लेंडर वेबसाइट से ब्लेंडर डाउनलोड करने की कोशिश करें और संस्थापित करें और अपनी मशीन पर ब्लेंडर रन करें यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उपलब्ध है oscar.iitb.ac.in और spoken tutorialorg intro spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाता है जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें contact@spoken-tutorial.org हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद